还有很多朋友问啊，拨开这个细节动作什么样？你看啊，他踢我，对吧？你踢我，你看踢我的过程中呢，很多人选择右一边躲一边拨开，不行，你只能二选一。你要么选择把他的力卸掉，要么你选择躲，对吧？现在踢我右腿，我接上去的一瞬间，然后这时候我力卸下来，看到了这种感觉啊！再来一遍，他踢我一瞬间，砰。 拨开，看到了，我实际这只手，它踢到我这只手的同时，或者说过程中，或者快要踢到啊，这不太重要，这一刻你得去体验，然后你的手把它的力啊，它的腿横向的力往下啪下去，看一个弧线，你看砰，卸力了，这种感觉啊，它再踢我一遍，砰，看这种感觉，把力卸下来，了，你能理解吗？再来一遍，砰，这种感觉，哎，它原本是横着的力，对吧？它横着过来，你不能横着对碰，砰，给我胳膊撞碎了，对吧？你得。 从下滑下去，这种感觉啊，来，再来一遍啊，左腿来一次，走， <laughs> 看滑下来，对，右腿来一次，走，滑下来，看这种感觉是拨开，好吧，大家练习，你要撤稍微撤一点，什么呀？他的腿差点踢到我腰，你看，我就 <laughs> 我即使躲开，我卡在这儿，所以我得撤一下，把他的腿给扔过去，理解吧？这个细节你要看清楚啊。